Sasana tapi tekan dan nanti akan jadi Ada angin. enak sa gampangmu kowe oprel janji nanging nyatane tresnemu kuwi ratu suci wes tak perjuangke sing bongkak karepe nyatane tresno Ko anggap raono aku solungo lungo yen sio-sio timbang saya loro ati iki dudu sakowan dosa pendidikan Re. iki caramu mupus rasa tresnoku aku rapa lali tekan kapan rapa kal tak ngapurani Kowe lunga ninggal aku atiku lorong Ora nyongko kowe gampang kena kodho Aku ra iso nampa leng dolanan tresno Tak akoni pancen aku iki tutu sapa-sapa Sing Ku ninggal tatu wes kawe loro atimu aku ra butuh tresnomu kabeh kuwi mung palsu tak buang rasa tresnoku korban janji manis tak caluk pengertianmu Ocok tadi loromu Tolong ngapuran enakku Hati iki tutup tolanan Tutup pelampiasan Senatian orepku pas-pasan Aku wani kelangan ora perlu tok ketuni cerita loro iki ora bakal tak paleni tinggal aku Atiku loro Ora nyongko kowe kampang kena foto Aku ra iso nompo Leh mutolanan tresno Tak akoni pancen Aku iki tu sapa sapa sing gede papuramu lunga ku ninggal tatu wes gawe loro atimu aku rapu to tresno kapeku palsu tak tuang rasa tresnoku korban janji manismu tak calok pengertianmu ojo tak diloromu tulung apurane pasar Senatian oreku pas-pasan Aku wani kelangan Ora perlu tok ketuni Cerita loro iki Ora bakal tak baleni Ora perlu tok ketuni cerita loro iki ora bakal tak paling dong lagunya yang bahagia. Cepat habian. Happy Asmara dengan satu tembang spesial buat mas hati semuanya. Banyu Mata Bro, Janeda, menger-menger artis dari Janeda mohon untuk maju